अलग से है इन लोगों का इन्वॉलमेंट जो है बच्चों में के प्रति ज़्यादा है जो कि अगर मान लो बच्चा कोई नहीं आ रहा स्कूल में तो उसके ये घर तक भी जाती हैं कि बच्चा एबसेंट किया है फ़ोन करना अगर बच्चा नहीं आ रहा है या बच्चा कोई कमज़ोर है या आगे इनके साथ बराबर नहीं कर रहा तो ये लोग छुट्टी के बाद में भी या उसके घर जाके उसको बराबर लाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा जो है बिल्कुल बराबर में चले और इन्वॉलमेंट बच्चों की सब में बराबर हो सबसे बड़ी खासियत यह इनका एक बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता बाकी क्लासेस के मेरे ड्रॉप आउट होते हैं लेकिन इनका एक बच्चा भी ड्रॉप आउट नहीं होता आज भी सेंट परसेंट इनकी अटेंडेंस चल रही है एक डीपली जैसे होती है ना अंदर से कि हमें बच्चों को कुछ सिखाना है कुछ करना है एक चाह है इनके अंदर कि हमारे बच्चे जो मैं हम सिखा रहे हैं वो अपर अपर तक जाए कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इन्होंने कुछ मेरे से पूछना है कि आज हमारे जैसे आपका ही हो गया कि हमने आना है तो वो मेरे से फ़ोन पे शेयर करती हैं या फिर जिस टाइम इनका पीरियड और कोई हिंदी पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे ये फिर आके मुझसे शेयर करती हैं कि हमने ऐसे करना है तो जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी कि इसको कैसे सॉल्व करें या बच्चा नहीं आ रहा है या बच्चे के साथ पेरेंट्स आए हैं या अकाउंट खोलना है इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो फिर ये आके मुझसे पूछती है मैं भी इनके साथ लगी रहती हूँ तो मैं ये नहीं कहती तुम जाओ अच्छा पढ़ा रहे हो इनके घर जाना है जाओ ये काम करना है मैडम हाँ कर लो मेरी तरफ से कोई इन लोगों को मना नहीं रहती कि आपने क्या करना है कैसे करना है मैं और काम छोड़ दूँगी तुम्हारे साथ लग जाऊँगी